大丈夫かあら大丈夫かお前しっかりしろよお前どうしたんだよてお前こら終わりかお前こら毎日毎日こら終わりかてめえ何だよ一つだよそれぞれの道があるんだよ それなら人生があんだ、はあ、そう俺みたいにああ分岐点のようだな、はああ彼は彼で考えがあんだろ俺にも俺で考えがある内藤からの返事来たのかどっか受け取ったかねえだろだんまりだな当日まで分かったあとはてめえが言うように俺とやりてんだったら行動で示せっていいそんなようなことも言ったな おし分かったやってやろうじゃねえか背後に気をつけるなおい真壁そうかそんなに強いてやるかおい正式にこのプロレス界の王様の前に出てくることを許そうおい真壁てめえの首持って一つでここまで来い俺の前に現れろぶち殺してやる い鈴木みのるさんいや鈴木みのるさんよえおい俺の元どれだリング上じゃよあと引けねえよなおいいいぜ見事なチャンピオン像だいいじゃねえかえところが来いよそれがてめえの運のつきだおいこの俺様真壁東京よあ4年か5年かおいチャンピオンシップが遠ざかってそれはてめえの 責任かいや違うねえこの俺様出たら必ずベルトぶんどるからだだからこそ試合が困るねいいじゃねえかえそれでこそだそれを新日本プロレスだよえ核弾頭で見してやるぜおいこの俺様がよおい会社のてめえら分かってんだろあ鈴木みならてめえも分かってるさこの俺が本気で爆発したらよてめえらこっぱみじんだバカ野郎おい しかもよ今よオリンピックイヤーだ面白いぜ技と技己と己えそして小賢しい技と技面白いじゃねえかあ同じ色してやがるなおい鈴木俺とてめえはよ戦う運命にあんだよえこういう運命にあんだよはい もうてめえはよリング上で言っちまったんだよもう後戻りはできねえ分かってんなおいこんな野郎おいこれをよずっと前から俺は訴えたかったああだからこそだからこそ今日の俺のこの俺様の挑発に乗ってくれたな見事によおい嬉しいじゃねえかだからこそだからこそてめえをよ完膚なく叩き潰してやるよおい鈴木みのるいや鈴木みのるさんよいいか根本だてめえの根本叩き潰してやるよ いいなてめえそしたらそしたら下がるのは誰もいねえ、うん、鈴木ももう終わりでいいな俺は一人一人一つ一つ淘汰してくぜこの野郎おいてめえら今だよ渦巻きだ巻き野郎によ一言一句間違えて伝えろよこの野郎それでこそチャンピオンだ、ね 覚悟しろあなんだ、まあ、ご自身でベルト戦線から45年離れてしまっているということでしたけど、今回久々のベルトに、えー、と関わる試合をしますけど、それに対してプレッシャーですか楽しいプレッシャープレッシャーがねえだろあるわけねえだろうん、やっぱりよ、この俺様は真壁東輝はよ、メディアに出りゃ、お新日本プロレスさすがじゃねえか、うん、新日本プロレス真壁東輝やるじゃねえかって、それ賞賛もらうわ、ありがてえよ。 な他に演者さんいっぱいいるだろお笑い芸人さんもいるゃよ一般の芸能人の方いっぱいいるわそんなことも「お面白いなお前」って言ってくれたようんありがてえだけどよ俺の本質はプロレスラーだよプロレスラーだからこそ4年メディアでもいろいろ頑張ってきたうんだけどよ乾くんだよな乾くんだようん抑えきれないぐらい乾くんだよなんで乾くかよ俺はプロレスラーだからだよ俺は芸能人の方たちでも何でもね プロレスラーだよプロレスラーで芸能の仕事やらせてもらってるだけだな俺本質はプロレスラーだからしかも分かってんだろ俺のギラギラしてるよレスラー魂をよ抑えらんねえんだよ抑えらんねえだからこそだよあ鈴木みのる鈴木みのるに挑戦することが意味あるしだからこそあいつの持ってる持ってるベルトだよ引きずり下ろすのが俺の意味があると思ってんだよああそりゃそうだ戦う理由なんだよねねえだろそんなもん俺が戦いたいと思ったんだそれだけだよ ただ難癖つけてるだけだ俺はよ、うん、対戦相手に難癖つけてるだけ、うん、ただそれだけだよあただ鈴木みのるでやってみてんだよあ面白いじゃねえかあだからこそ数年前思い出すんだよあ俺が落ち着く前だよなギラギラしたもんがあったろうあそれを今よ取り戻しつつあるからよおいやってやるぜ挑戦あいつでもいいぜおい もうこの俺様真壁ともう準備も万端だよ準備できてるからよいつでも発射できるいいぜ今日のメイン終わってからだってやってやるよいつでもやってやるいつでもやってやるそれだけで、えー、鈴木みのが持ってるベルトがインターコンチだからいいと思うんですよ、うん、そりゃそうだよ鈴木みのがネバーなんネバーあいつが IWGP なら IWGP だよそりゃそうだろうん俺褒めることは一切しない褒めることなんて一切考えてしないただよあいついくつだよ あもう50もう50近いだろそれでもあれだよそれでもあのパフォーマンスだよあ好きやればよ食い目とかっきられんだろあそういうレスラーだよそういうレスラーだからさやる意味があると思うんだよあこの俺のよちょっと甘くなった部分もあんだろ俺は自分でも分かってんだ甘くなったなってうん、その辺のよ記者に答え質問投げかけりゃ答えちまうだろ昔の俺とは血まみれにしてんだろ な捕まってんなこれ、うん、そんなことだよな、うん、うるせえこの野郎って一括したもんだろだけど今丁寧に答えちまうそれは自分てめえの置かれてる立場も分かってる、うん、ベビーフェイスだから正規軍だからバカ野郎そんなもん最初から全部ぶち壊してやるだからこそプロレスラーマ壁とかここにあるってもんだよ、うん、だから色男のことも何にも関係ない敵討ちそんなもん関係ない 俺は俺のやり方でベルトを取るまで鈴木みのるを引きずり落とすさあそれだけだ